координатанын убакытка көз карандылыгынын теңдемеси кыймылдын теңдемеси деп аталат жылуу проекциясы нерсенин акыркы жана баштапкы координаталарынын ортосундагы айырмага барабар кс огуна жылуусунун проекциясы ылдамдыктын бул огуна жана убакытка проекциясынын көбөйтүндүсүнө барабар